Gaur, kontzentratuta gaude bidaiarien eta salgaien garraioko langileoi koefiziente murriztailea aplika diezaguten eskatzeko. Batetiroa irrogei urtera jaisteko. Argi dago egiten dugun lanagatik arriskutsua dela. Bai gure osasunarentzat, bai bidaiarentzat ere, adin batetik aurrera gidatzeko lanekin jarraitzea. La siniestralidad es muy elevada y las tasas de asentismo laboral se disparan debido a las condiciones de trabajo que soportamos. Es por ello que desde la Plataforma por la Jubilación a los 60 años hemos hecho entrega de miles de firmas en el Congreso. Y hoy estamos realizando movilizaciones en todo el Estado español, movilizaciones que estamos trasladando hoy a Euskal Herria, concentrándonos en las cuatro capitales de Ego Euskal Herria. Ley, Dago indarrean en legedia aplikatzea besterik ez dugu eskatzen. Adin batetik aurrera gidatzeak dagarren arriskua, arriskua konton hartzea. Adin batetik aurrera gidatzea arriskutsua da guretzat, bidaiarientzat eta bide segurtasunarentzat. Plataformatik dei egiten diegu gidari guztiei estatu Espainiarreko zein Euskal Herriko mobilizazioetara joan daitezen.